Bueno, a mí me como... Venga, va, chaval. Venga, no se bendiga. Venga, tío. Y a ver si me lo manda. Porque te... No se bendiga. Y Le voy a mandar a YouTube bailando este baile porque nadie lo sabe, tío. Nadie sabe cómo bailar este baile. No voy a bailar. Venga, Oh, oh Dios mío. Oh Dios mío, madre mía.